Es tracta que tots guanyem una ciutat que efectivament sigui atractiva, sigui generadora de riquesa, però sigui també sostenible i sigui amable no només amb els visitants, sinó amb els propis veïns i veïnes. No? I aquest ha de ser un objectiu compartit de tothom, de tots els sectors, siguin socials, empresarials, veïnals, sindicals, tots plegats crec que hem de tenir aquest objectiu. No? I, I en aquest sentit, un consell on tothom escolti l'experiència i les raons dels altres és imprescindible perquè efectivament puguem tenir una visió compartida que ens, que ens permeti tenir un model i un horitzó compartit. No?